Wyobraź sobie, że każde Twoje zadanie, każda sprawa to jest samolot. Samolot, który nadlatuje na lotnisko, na którym Ty jesteś kontrolerem lotów. Odpowiadasz za bezpieczne doprowadzenie do lądowania. Nadlatuje zrobienie finansów na przyszły miesiąc, koncentrujesz się na tym i doprowadzasz do celu. Wcześniej nadleciało zrobienie zakupów. Wysłałeś na lotnisko do kogoś innego. Widzisz grupę zadań, które nadchodzą, zostawiasz je w powietrzu i pojedynczo doprowadzasz do realizacji. Potrzebujesz tego kompetencji o nazwie uważność, z angielska mindfulness, czyli koncentracji na tym, co w tym momencie robisz, pełnego skupienia. Jeżeli operujesz na małym lotnisku, gdzie niewiele się dzieje, robisz to naturalnie. Jeżeli tak jak ja, masz jak w Curychu, lądowanie co parę minut, potrzebujesz ćwiczyć uważność każdego dnia. Dobrym ćwiczeniem jest medytacja. Ja medytuję dwa razy dziennie. Zatem ćwicz uważność i bądź w pełni skoncentrowany na tym, co robisz, a wszystkie Twoje zadania bezpiecznie dolecą do celu.